잡아요! 이거를 प्रिया बैठी सरपंच ही बैठी तारा से एगो प्लास्टिक का कुर्सी नहीं है सम्राट सरकारी कुर्सी पर बैठबो त गार में बाफिर हो जाई बाफिर की कोई साला कोई ना करे की कोई ना करे ए ओकरा बाप के साला पेट्रोल पंप के बाप कटी एगो काम इंजीनियर है बा वो सब काम कर लेता है सब काम करता था तो वो नाम से मरवा के देख ले सब मन में सोच के ना खून से सर्टिफिकेट हक दियो बलराम सरपंच है बहुतों का बेइज्जती होता ए बुरी है इतना बेइज्जती पता तो हम लोग घर चल गए पता बहुत सारा के नाती बुखार से अपना लगवा के अपने माई के दूसरा का डोज जुए ले गई बा हमरा का पूछा तारा आई तो करता पूछ ले होगा सरपंच चलो मौत का नहीं जान बजावे बे तो लन्ना बजा বুঝাবে এলবানি হন বুঝাবে এলবানি চুপচাপ থাকতে পারছি না চুপ বেঠে এলবানি তো লক গান না গাবো ইঞ্জিনিয়ার নল বানাইলে বা अब हमें कॉल के उम्मीद साफे छोड़ देले बानी अब का करब भाई अब हम कूद के नल से जल निकाले पिए गटा गटा रे हो होता तो इंजीनियर आ गई रे हो हो तो होता आ गई आ गई इंजीनियर आ गई आ गई हो हो तो गइल आ होता होता आ होता पेट्रोल पंप बना दे लिया ए लिया ए भाई रुक यहाँ हमरा विश्वास कर विश्वास कर नहीं भाई भाई के इंजीनियर साहब आइल बड़ा सही से करे खातिर हाय बॉय जी नहीं सारा विश्वास कर भाई भाई भाई Syahib, Syahib, Syahib, Syahib, Syahib, Syahib, Syahib. Hanya ni hal. Di. <laughs> Hari Solo. Engineer Soi. Kenapa ni? Ibu ni yang mesti barang ini. <laughs> Oh, saya ni. Oh, aku ni. सारी रुपया इंजीनियर के भोज के गल में डाल एकदम नया नया रटबा सॉरी नहीं नहीं बा नहीं नहीं रटबा एकदम नया नया रटबा नहीं नहीं रटबा कापक पक गाभिन मुर्गीसँग खाने ঠিকদার হে হাসে সিরি আর ছোড়লা বানি চল আমল নাই কি ভুলা Ego bacaan tara so. Kwa, अपन इंजीनियर साहब नु दो हो गए इंग्लिश में नु हो असम कोलन बस साला तू कैसे पता इंजीनियर दो तोरा कैसे पता बा कि जज साहब हमने के इंजीनियर साहब दब होवन आ इंग्लिश में हंसबो करलन दाबला पकड़ पकड़ दबे लेन आ जब टाइट करलन तो अब कहाँ रहली हम हम ले जाई yeah. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है होगा के घुस घुस जाना ये हेलो कहाँ बचा दी It's a dog. हमारे हिसाब कर का भइल बा को आता नहीं हमारे हिसाब कर भइल का भइया ना ना हमारे हिसाब कर भइल का बा हम को आता नहीं हमारे हिसाब कर का भइल बा हमारे हिसाब कर हिसाब कौन से दे बगी जाई हां हमारे हिसाब हो का करबा हमारे हिसाब का करबा हो करबा नु तो मार के आई जी पाऊ बाकी वो नोट रख तुम जाता तो ओकरा के ओकरा के ओकरा के ओकरा का भइल बा मतिया बता तहरा से बोलू আমার মোবাইল লেগে কাঁদে ফুসুর ফুসুর ফুসুর ফুসুর করতে যাওয়াটা डाल ना मोबाइल डाल नंबर नंबर नंबर डाल कर समझा यार नंबर डाल कर आज के बाद हमारा आकर तो तेरा मुआ दे नहीं कहा के हेलो आज तनी सब के खाना उना बना लिए बतिया गई क्या है बक चोटा के फेर में पड़ल गई यार हमरा गुड़ की दाल रोटी हमरा गुड़ की दाल रोटी हमरा गुड़ की दाल रोटी हमरा गुड़ की दाल रोटी हमरा गुड़ की दाल रोटी भाग सर वही तो ऊपर के बूझिया हो अब इंजीनियर साहब निकलिए अब इंजीनियर साहब निकलिए भाई तू लेबर होगा लोग का ना हमने के नु हेल्पर है सो हेल्पर हमने के नु योरे ओ तो पक्का निकल सही इंजन का साहब अब पक्का निकल अब पक्का निकल Vieira Marinho. <laughs> Hehehehe जुड़वा जमीन को तरीका रे ये कौन यहाँ बीम डालेगी ना पूरा मजबूती बढ़ जाएगा इसका ये सर के रोजीना के ये आदत बा कोई लात मार देला तो। इसला नागजा में जो ध्यान ना हटावेला ये कौन यहाँ बीम डालेंगे पूरे घर का डेकोरेशन चेंज हो जाएगा ये कौन बीम डालेंगे हाँ डालेंगे कर सर सरवा सब लग गया घूर के पिघल पड़ी तो कहाँ jual engineer kau itu nana kalem ah kau kerja kerja haji jaruri babi yang dihal haji jaruri babi yang dihal kerja kerja kerja kerja kerja kau kerja kerja kerja haji jaruri babi yang dihal haji jaruri pak kita kau kita kita kita kita Mia bin हे बीम पर ज्यादा लोड पड़ता ए जी एगो औरी बीम दिया कोनो बीम पर लोड नहीं का पड़ गया शर्मा कोनो बीम पर दुनिया के सबसे सस्ता घर हमरे बनता भाई लोग अरे महंगाई के गाठ फाड़ दी गाठ हमारे बाप के नाम डोनी शंकर नाथ गौरी शंकर गौरी शंकर इंग्लिश में बाप हो तू तो इंग्लिश में हो तो बाड़ा हो A B C D E F G quota के सरल चाउर मत होगो हेलो हेलो देखाओ डाक्टर साहब देखाओ देखाओ हेजिक से हेजिक टॉक कोई कहिले पहुंची बस जो ये ले रव खानदान निया से निया तक ले पहुँच जाई तो ये ले ये से ये पहुंच जाए सन हट जा रे काहे कि जोन थरिया में काहे कि तोने थरिया में काहे छेद करके के जहिया से जहिया राहुल खानदान हिया से हियां ले पहुंच जाई तो हमनी के हियां ले पहुंच जाई सर तो के ठेकेदार और इंजीनियर कौन बना देलो लगाओ सर्टिफिकेट लगाओ ज्यादा गाड़ी देने के वजह से हम इन्हें ठेकेदार घोषित करते हैं लॉकडाउन में इंजीनियर काला जामुन हमारे पिताजी ने हमारा शक्ल देख के हमारा नामकरण किए हैं You're से दो हुए भाग सरवा टेंशन मत लो मालिक टेंशन मत लो काम हो ये मेरा से काम हो काम हो काम अपन गुस्सा चूक दे सर ठेकेदार के मुंह पर हां ठेकेदार हई सब लेबर मिस्त्री शासन के भगा भगाओ का कहता है आज रात में काम हो सब लेबर मिस्त्रिया के घर में भेज के हमनी के रतिया में का का कर कर जाए हई देखा तारा नक्शा बा हई देखा तारा ए जी को बालकनी का का तारा अरे शर्मा अरे साला अरे বাপু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রুকি রুকি আমার কাজ করছে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঠিক আছে রুকি রুকি खुश बनी दुकान आवर खेतली खाली जो <laughs> चले गया कोई जाओ करार हमने के दोस्ती तो में खबर ना दरा चाहे रहुआ हमरा से कितनो करी प्यार सब काम फ्री में करबो দেখি তো तो? एकदम नक्शा के हिसाब से काम हुआ है देख ना देख इंग्लिश में बता दी सबसे वो एकदम नक्शा के हिसाब से बहुत परफेक्ट हुआ है हमरा गोर बा हमरा ठेकेदार पो आ होई सरवा मजबूरी में पास बोल इंजीनियर Fuck! के थुक दी पर के काम पर थुक दी गेहूं के माजा ले के काम पर थुक दे के हई सरवा दुनु सा मुर्गी के दाना खियावे लग बारन सो आ मिल के गो मशीन बनले बारन सो मुर्गी के दाना बनावे वाला ও মুরগি দানা খোয়াই আনছ হক দিয়ে ফের খোয়াই ফের খড়ে হক দিয়েছ ফের খোয়াই ফের খড়ে হক দিয়েছ খাই হগি খাই হগি খাই হগি খাই হগি খাই হগি খাই হগি খাই হগি সালা প্রজেক্ট না রে মেগা প্রজেক্ট মরগুল सब काम करो करो करो काम करो मोती कितना मजबूत इन फ्लोर हवा में लग के नीचे कुछ ना रही खूब सुंदर लगी देखे में तब रे रे तोरा कोई गैस मोकता होरे गैस मोकता अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी सब्सक्राइब करी शेयर करी और ऐसा ऐसा वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बहुत ज़्यादा मेहनत लागल भाई वीडियो को बनाओ में पंकज बाबू के टकला के कसम <laughs> रउआ सब वीडियो के जरूर लाइक करी और प्यार दी और ऐसा ऐसा वीडियो बहुत ज़्यादा आई रउआ सब के बीच में बस रउआ सब के प्यार के जरूरत पवे तो रउआ सब अगर नया बनी हमने के चैनल पर तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और ऐसा ऐसा वीडियो रउआ सब कंटिन्यू मिली देखे के और कमेंट में ज़रूर बताई वीडियो कैसा लगा लव यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में